Hello, my friend，今天介绍你们什么啊？因为啊，你看我今天好冷静，是吧？嗯，为什么好多人呢没有注意这个空炉？好多人呢，也当它好安详的。你看你呢，好安详，不是要很干净，很干净。 只不过，如果你里面很多油啊，积住很多油啊，很用着火的，因为它里面系烧红红的。怎么教你怎么清洁呢？今天因为我要顺便清理我的炉钢筋给你们看。诶，我自己顺便啦，咁啊，然后呢，以前有一次同我上头帮我清洁好呢，好，我做个视频给你们看。 呢度直頭旺得很厲害啊，其他散得很厲害噶啦。只不過我跟住又做給你們看啦，我就不想啊等很久啦啊。這麼做，這樣做嗱，準備一個 test 茶，還有呢種東西啊，一個剪刀咁啊，然後我就乜做啦？首先呢，因為每一隻匈奴咧係不同款式嘅，隻個匈奴咧，因為 那个款式是这样的，我就给你看，可以拿出来的。所以呢那种就是慈善。嗯，我 <laughs> 我顺便清理咪拍视频给你们看咯。咁啊，你看里面的油，嗱，我已经打好好了。嗱，你睇呢个黄，你睇你注意下，红黄，其实嗰种系油嚟嘅，啊，油咧令到它里面咧很有着火噶啦，你看。 多埋印正咧，往上次往到整个路口先。这样，后嚟我用呢个铁丝拆，散散散。嗱，我做俾你看先。嗱，我路口印正啦，首先咧，我将以前嗰块纸咧，还难啃啲丝，啲空接嘅切嘛，我用咗好多保险就里面好多层啊。其同吓，我准备呢个布油，呢个攋出嚟，呢个布油呢个攋出，啊，你看啲油嚟嘅，同埋呢嗯。 跟嗰種後生控到間条你问题，最怕他找火，一找火你就很麻烦啦。啊，咁啊，首先呢，我怎麼揾呢、一個就俾不要啦，呢、一個就俾嗱，你唔好丟住先喎，即系个尺寸也是很重要嘅，而且你刚刚做的时候呢，啊，你要怎么做嚇？一个事实嚟咯，啊，等一下我先教你一下。 首先呢，第一個步驟呢，呢個準備布要啦，我將佢做乜散唔乾淨個乳啊嗱？呢種呢，不是爱乾淨跟漂亮問題，因為它嘅乳呢，有可能影响到它走火的，因為，呃，它尿了咗之後咧就變為油性嘅，所以你看起来很干，其實里面係有挤出来嘅。 hả nhưng mà sáng á hả trên đi rồi các mẹ sáng con chinh à khó khăn khó chịu chịu chịu cái này khăn hả chịu cái này khăn à sáng với sao con chinh à cái mà dàn hậu đang đi tụi giờ xì chị ăn khăn đi đấy cái mẹ sáng á 啊，刚才没打招呼。Hello，my friend，how are you？啊，我跟你们说，嗯，即系我拍东西咧，玩最没有放腿子嘞，因为我就性格就想用谂死啦。哈， <laughs> 因为刚才咧跟你讲呢度咧个个插数啊，它比较，呃，为什么我不拔出来咧？我试过刚刚拔，哎呦，很难拔，为什么？ 那种插座跟别的插座不一样，它是高很高温的，那么高温呢，可能里面呃有一种塑胶、塑料降服了了，所以变成粘得很紧，所以你硬然拔出来呢，可能很容易坏掉啊，所以别管它，烧掉出来换，那么然后你不用管它了，那么冇怕啦，冇怕啦，开启，那么为什么在这里拍视频就？是？ 張就直覺，尤其是晚中游。喺又一個晚中游，而且我有自覺空戶咧，俾我啊俾、呃、我弄歪嘅，我就誒、呃、怎麼好歪？原來好多啊切乜啦，好多垃圾切乜啦，咁我。係咁大力搖，我而家都跟人搖，我做幾年坑沙嘅，頂嗰咩扮住人哋搖啊！哇！一叉就，哦，燒掉啦，整個路。 可能他的纸纸张剂跟啊一个纸张嘅剂咧，因为刚才我都系关掉啦，连嗰种完全没有掟绝晒，电源位，咁啊，然后啦，我就是猜头啦，为什么他有他怎么容易烧掉啦？可能那个时间剂跟那个开关剂系拧在一起的。 所以當你摇它的時候呢，它就，嗯，可能不小心摔掉啦。我就是養菜啦，所以空佬呢，你冇有垃圾嘢好，冇油冇整過，咁拿住嚟摇摇摇它，不可以不可以，甚至有垃圾我都不敢了。 出勁啦，有啲害怕勁啦，所以嗱，有啲啲垃圾嘅我知道嘅，即係一點點咁就就算啦，唔好打住，要要要嗱，有啲係垃圾，我刚才未有倒出嚟嘅，所以變成咧呢樣事蠻重要嘅吓，所以唔係話我們咧做什麼東西，人家嘅經驗啦，是很重要嘅，你們誒要接受一下，啊，還有我刚才咧唔會浪費時間給你看啦，你剛才交流啦。 你看有什么效果？你看里面，嗯，不是要很干净很干净，啊，如果可以啊，弄出嗰种啊，肮脏东西，弄出嗰种啊，黄黄嘅东西系油嚟嘅，你得你你你你用个 test 擦擦得很硬，你觉得当它里面烧红，当你最红东西。 就热了，它就会融化了，变成油的。油会怎么样啊？着火咯！ <laughs> 所以我清洁个炉不是爱漂亮，不是爱干净啊，我怕着火。你看我刚才我我差不多，因为我烘得很很多嘛。你看看你张纸烘的，如果你没有那个准备，那个炉你怎么抹？ 唔通你用一两个月、三个月丢一个，不是钱问题，係麻煩啦。要将个炉啊买回來，又要錢啊，又要时间搬回来，又要擦，哇，多么麻煩啊！所以我用那个方法 good idea，我用了很久很久了，所以我用那个红炉用了很多年的，啊，都是这样告诉你。咁啊，如果你们呢，啊，怎么啊？ 干净那个炉呢啲东西啦，很容易嘅你要准备什么？准备啊，啊，即系看你用唔用得到啦。如果你觉得啊，我不需要用啊，没所谓噶，就是快捷。 咁啊！如果隻东西我们一只手進不到进去咧，后个尾又一度企熱啦，又企熱啦。咁啊，如果你進不到一只手进去咧，有是系麻麻烦啊。 <laughs> 你用梳子，今次上用不到啦。即系如果你不管不理他，咁如果你又先系啊清洁嘅，咁我们就啊尽量做好一点啦，一次過嘛，對唔對？唔好留一点東西俾自己嘛嗱。 弄点布包起来，筷子包起来啊，包起来啊，够厚的，够厚。然后呢，将那个铁丝插，尽量啦。我知道包不得很好，只不过好过没有，真的好过没有，因为你嗰只手一只手呢，整不到那个小空间，你明白吗？不是我们啊啊啊！ 因为我们有啲小个小空间啊，系全部因为你个空炉系不一样嘛，所以你你自己看，有啲空炉咧，个不可以拿出嚟，咁你就利用呢個一手要要要放不到进去啦吓，咁你用什么方法咧？就很简单吓。 咁啊，就连呢，梳啦，因为你手指转不到嘛，冇个空隙啊嘛。咁啊，如果裂缝啊、空隙啊，咁你嘅手很大嘛，转不到嘛。咁后个尾又梳，不是爱红炉漂亮、清洁保是，怕它很多油积留咗之后咧，它就很容易着火噶啦。所以你们咧要注意一点咧。 đi bố gì vậy ấy ăn qua cơm cơm nắng sản thì mới chiên nó đi siêu ra tàu đâu khó lắm nhưng mà ta à trong này hung lũ tôm này khơi trở lẹo chỉ có khơi trở lẹo khơi trở lẹo hành tính đậu phò rồi mà cái mà vì men bà dụng phà cái mà bình thành vụ đó vụ cái mà đi chích hành tô hành tô thì mà kẹt siêu tiêu rồi 所以 你也是猛注重嘅，因為因為不是買一個紅蘿卜是貴問題，而係如果你用兩三個月温你都頭痛啊，全部都运嚟运去啊，買個回来啊，分嚟分去，所以我呢個紅蘿卜用得很好住咧，所以很重要嘅東西呢，算靚嘅，我都是用我呢个個方法跟住肯肯尝试。 告诉你们要怎么保护你的炉，怎么用你的炉，怎么不可以？已经就是很清楚了。希望你用一个炉啊，用得很开心啦，唔好觉得麻烦。为什么？我看到啲人呢，诶，丢出啲炉呢，哇，黄到啊！以前我都是这样，就是我觉得不行嘅。如果万一有人嘣咁走火，怎么办啊？所以我就注重呢个问题啊。我都有，我以前都试过，有一次啦，我已经清洁了很多了。 跟住咧，因為我順便咧換一張紙咧，啊順便做紀念文卡啦，連這啲都啊散乾淨紀念文卡啦嚇。咁啊，怎麼去弄完呢個紙咧？嗯，首先咧，如果你有招嘅咧，第一張啊呢張唔好用。咁啊，如果啊下邊貼一張嘅咧，沒關係，順便將邊一張留起來。 挣扎，它的啊，呢种我已经红制很油了，我也打算不要了，因为有很多个月亮真的很油了，所以我就打算怎么做了，我一做了先铺给你们看，比较快一点了，唔耽误你们的时间了，嗯，咁啊，怎么做咧吓？首先呢，你用一卷胶，啊用一卷白糯米，咁啊有有个尺也好，没有尺也好，没所谓，你你方便自己就好了吓。 咁啊，然後你去怎么做一个張紙啊？我就包两层紙，三三块疊住一次，两块紙三块疊住一次。咁啊，怎么做咧嚇？咁啊，如果你用軟装嘅，没关係，上次做兩，你度它的位置就很轻松啦，完全不需要这个。第一次就麻烦一点，第二次就完全中意安真嘅，啊，好新一種，啊，安真嘅，我哋用呢種安真嘅。 我我利用给你看下，为怎么剁它啊？剁它只位置呢？弯弯全全不需要这个，不需要不需要啊，完全不需要用那个剁厚两块，这么搞啫。咁啊，如果你第一次呢，你要怎么做呢？其实很简单，你们有没有看过这个？哎呦，很恐怖。咁但你可以做得到，没关系，我教你怎么做，准备把钱。 咁啊！如果如果一讲食字咧，一分嚟梳咧，是这啊，如果譬如说你要嗰个鱼咩要放多长咧，其实很简单嘅，对呢个卤嘅，炖个卤嘅，一炖就 O K 噶啦。因为有骨斜就比较容易啦。我我我咁，我呢个医生，我个卤面咧有多大嘅，咁啊大佢就整啲啦。很重噶，嗱，我就一个很很很直接嘅方法啦。 一个炉一个字叫了姐姐，咁啊打车啦，把这个炉打阔啦，咁啊就可以个啦我就打开一个路，见你，嗯，OK，唔需要咁咁长，唔需要，因为不是很很需要很标准的，所以那种东西很松动的，你不需要。哎呀，我有多。 多长不要不要，只不过一把尺咧就方便你怎么啊第三叶嘅形状出来嘅，不需要话很全嘅，因为呢种东西很很很诶浮动嘅，不不需要很很死板板的，诶多长也几多阔也几叶吓，所以嗱，因为嗱，你看我做呢种东西很浪费时间，所以我不敢做俾你看，啊怎么拆，怎么拆，也是很麻烦嘅，对唔对？所以做好先嗱呢度嗱割好先。 两层就够噶啦，嗰啲系三层，有两层嚟到遮住，呢度咁啊，我预多一点点啦，打算覆过嚟啦，我我不计介，一介咧，它撕裂啊，我我我我 <laughs> 我怕它裂开，全功尽废啊，浪费我张写字啊，我惊啊。 以前我做过的那个红油怎么包，只不过上次很简单，因 <laughs> 此呢，还浪费点时间。可以教你们不能看到它怎么包啊！哎哟，怎么安家，怎么洗啊？有种害怕，完全不怕。你没有第一次，哪里有第二次？就是这么简单。啊，你一块钱一块多，一块钱一块多，做好了，OK，一块钱一块多。 然后呢，因为你个烘炉不一样嘅，所以你唔好以为啊一个方法用全部烘炉，不行不行。你因为每一个烘炉系不一样嘅，第三每一个烘炉系啊不同嘅款式嘅，所以你要啊知道我我不可以，只不过很简短告诉你，跟真正系一模一样。咁啊，如果你大小候咧，嗱，你首先第一次做的时候呢，啊，你最点咧，大概大剂啦下。 咁啊，借一個痕，因為寫字筆真係用易解決問題。啊，借一個痕啊，借一個痕啊，我唔寫，因為我我我已經有焦噶啦，所以我唔浪費時間啦。咁啊，寫字咧係以前上次撩撩出來好乾淨，因為上两三块啊，準備俾我男多两啊，照他個聲鋪就 O K 啦，不需要自己啊用鉛啊薄他，很麻煩嘛，啊，就是這樣。 你唔好以為啊，呢樣嘢我哋唔做後嚟，你個胸部咧兩三個月咋，沒有三個月更過呢個，兩個月就冇安靜啦，就是這樣啦，嗱、啊，呢度撲過嚟，係啦，嗱，照呢個位置撲過嚟，咁啊又呢度拿出嚟先，一個我要，因為我沙子安靜嘅時候，唔好直接又温又温。 啊，增强它的厚度，啊。咁啊呢个第一张先，咁一铺上去咧。其实你说难一点都不难，你睇我，我就很小心噶。 <laughs> 你样你要唔要上我没所谓，不需要不需要。啊，最重要你自己方便，你自己就 O K 噶吓。这个因为我我个烘炉呢个有啲烘炉不可以放什么厚的，我呢个烘炉可以，所以我就。 因为很方便用呢点，啊放多就唔放，我觉得好方便。呢为很烟噶，我自己用一种出物啊出东西一种东西，啊个盘子剪出来的，很烟的，烟一点点啦吓，呢只比较软的，嗯，我要怎么做？呢？我首先呢，贴呢块先啊，呢块烟的，我要贴块啊焦嘅，放最上面呢块焦我其得系焦嘅，咁啊。 我准备了三块，有啲红炉不允许的，没关系，你要将就你的红炉，唔好牵着我，牵着我还没有用嘅嗱，啊，我服了啦，没关系，我可以，啊，我我已服了，你看，你看我做咧。 你覺得係麻煩，嗯，你所谓啦， <laughs> 過零嘅時分啦，對唔對？你覺得麻煩嘅，誒，你兩两三個月誒分兩買一個空炉咯， <laughs> 对唔对？很簡單嘅，嗯，OK，有把嘢就比较方便啦，啊，到轉啦，一個區位嘅，咁我做乜縮進去咧？ 其实很简单啫，嗱，呢个咧，呢个红炉就有一样好处咧，可以呢个顶炉先打开嘅，我将呢铺上去。每个红炉不一样的，所以你你你看到我个方法咧，其实咧运用到这个方法咧，你就知道啊，我要怎么包得好啊？真的，因为方法就只一个。 你捉到那个巧妙咧，你就可以怎麼包你隻匈奴噶啦啊！巧妙嚟說咧係自己控制噶嘛啊，因為人嘅樣子都不一樣啦，有啲醜陋啦，有啲美眉啦，啊有啲矮啦，有啲高啦，也是一樣啊嘛，對不對？啊，咁啊呢個咧我咧就放在二塊，因為我很怕它骯髒啦，油啊，容易啊清潔嘛。 那我我做东西很小心的，也是很讨厌哇！哎呀，这么多东西啊，很麻烦啊。对啊，你看我种芽菜也是很麻烦啊。对啊，因为我种新加坡的芽菜，我家里没有两次，只有一次，没办法咯。啊，这有的小候为什么人家说好像名牌就行？哇，很贵啊。为什么它贵呀？我不用多说啦。 有它的原因噶嘛，好用、耐用，就是名牌嘅贵嘅东西嘅原因啦。OK，嗱呢张我以前我用过嚟嘅，有点嘅紧张。我我涂呢个泳池有啲唔系泳池啦，咁我准备涂第三层上去，呢个准备涂第三层。上去，因为我呢个泳呢有啲没有这么厚嘅路，啊都泳池。 那个比较好一点点，所以有啲时候做你唔相信啊嚇，因为呢度很重要噶，你唔好盲掹啦，啊看到你点做，很掹啦，唔掹啊，如果你不会，看到个头痛，哎我怎么放进去啊，怎么放进去啊，真的，呢样我没有得偷工减料噶，要做清楚给你们看噶，啊呢度刚刚好啦嗱，呢我做惯了啦，即系头。 开启之前，我觉得哎呦麻烦的，看着都怕怕。现在我做官了了，嗯，我已已经做了好多年了。 <laughs> 按照我自己的包起来，为什么以前没有做给你看？以前我都没有。 叫佢將呢啲恩憎順出嚟，後來我看到会咩，名之掉出個爐咧，往往嘅，有有啲有事過，聽到整個了，消气了，佢走火了，哇！我有种害怕感住啦，嗱，就是样啦，用我隻手，啊，拨拨一曬他，唔好撞你，时间，你幾時做完咧？弄好一條，你有事间，我未有事间，等下生你有掹喎，好咩？ 一点都不慢了，对我来说，最重要清楚啊！这个叫磁铁，这个磁铁，嗱，磁铁怎么好呀？就是啊，定住那个位置，定住了，咁啊，磁铁嚟嘅，定住，它就唔会跑位置啦。啊，两块就可以啦，咁么完美，嗱，这里面啊，拿一个小锅啊，一只手指啊，捏钢砂珠，捏钢砂珠，用个手指，这里面。 推平来，推平来啊！为什么我没有包上来啊？不可以，你包上来呢，它掉下来的磁铁也是两不到，还有生锈，很麻烦。所以我索性弄一半，呢，就我嚟用啲铁丝擦神干净就 OK 啦嗱。啊，你看，你看，嗯，你看，嗯，就是这样啦，哈，主要啦。 这个烘炉呢，为什么我今次这个东西呢？因为不是烘炉，要唔要干蒸啊美味？不是，我要它唔好啊，好似呢烧个旺旺，唔好其他油。当你烘的时候，呢啲油旺旺嘅东西系油嚟嘅，只不过它干了，当它融了，掺你一点点油，它就容易着火噶啦。 呢个是空壶啊，不是一个水壶啊， <laughs> 啊，就是这么简单。所以第一注意呢个那个插苏板，如果它觉得很硬嘅，不用把管它。第二呢，呢个炉不可以摇它，也是很重要的。OK，拜拜。